سه از ویدیو و در این ویدیو تماشا خواهید کرد اما قبل تماشا لطفا رو و لایک کنید کلیپ از رسانه های اجتماعی گرفته شده است و قول گیرنده ویدیو این جوشش خواب یا آتش فشان در روستای حلیله ولایت شیر ایران و وقوع پیوسته است در این کلیپ چنان که میبینید خواب به طور طبیعی میجوشد که معمولا جوشدن خواب در چنین محیط نادر به نظر میرسد رسانه های اجتماعی از ویدیو این پشت نادر بسیار بازدید به عمل آمده است که رنگ متفاوت و با هند کم دیده شده است چنانچه در تصویر مشاهده می کنید خارپشت بسیار عادی به نظر می رسد مثل که تربیت شده و خانگی باشد توجه شما سپاسگزارم بهروز بمونید